Bonjour et bienvenue sur Glissshop.com, Je suis Arnaud, conseiller snowboard. Dans cette vidéo, on va parler de comment régler sa fixation avec sa boot pour pouvoir bien monter sa fixation sur sa planche ensuite. On va commencer par un petit, un petit point sur le, vocabulaire technique pour que personne ne soit perdu. Donc en gros, il y a différents éléments sur une fixation. Donc quand je vais parler euh, de mots un peu euh, farfelus tels que spoiler ou, ou autre, le mieux c'est de savoir quand même de quoi, à quoi ça correspond. Donc le spoiler, c'est cette partie-là, c'est la partie arrière de la fixation. Les sangles, les straps, donc sangle, pointe de pied, sangle coup de pied, euh, les boucleries, ce qui peut aussi être utile de connaître, c'est la gaz Donc la gaz c'est la petite partie qui va sous le pied, qui peut s'avancer, souvent se régler pour bien ajuster à la boot. Et l'arceau, donc la partie talon, qui peut être suivant la marque de fixation fixe. Donc chez Burton, euh, chez Salomon, entre autres, on va avoir des embases en un seul bloc avec un arceau fixe, on ne peut pas le régler. Donc on va régler la gaz pédale, la partie pointe de pied. Et sur des marques comme Union, Drake, euh, Rome et j'en passe, on a un arceau en aluminium bien souvent qu'on peut régler, reculer, avancer. Euh, pour compléter le réglage arrière avec le réglage avant pour la pointe de pied. Donc le but de cette vidéo et de, ce réglage, quand on a une boot, c'est de la centrer sur la fixation. Comme je disais, sur une euh, fixation en monobloc qui n'a pas d'arceau, on n'a pas de réglage au niveau de l'arrière, au niveau du talon, on va devoir euh, ajuster plutôt la pointe de pied avec la gaz pédale. Donc le dépassement à l'arrière sera forcément fixe et on ajustera plutôt sur la, sur la pointe de pied. Le but étant d'avoir euh, la gaz pédale, donc l'arrêt de la fixation au niveau du relevé de la boot. Il n'y a pas besoin d'avoir la gaz pédale qui arrive tout devant. Il faut vraiment que ce soit euh, au niveau du point de contact de la boot quand on la pose au sol pour avoir des appuis précis. Deuxième point à voir souvent avant de monter la fixe sur la planche, c'est pour régler son strap pointe de pied, puisque bien souvent on a plusieurs crans disponibles à ce niveau-là, pour euh, au niveau du dessous de l'embase, pour pouvoir régler l'angle du strap. Si vous avez déjà monté la fixe sur la planche, vous ne pourrez plus le toucher. Sur euh, certaines marques, ils ont prévu qu'on puisse quand même, euh, il y a un petit ergot pour pouvoir les, régler quand même, mais il vaut mieux avoir prévu cette étape avant. donc vous réglez l'angle, le, l'angle le but étant au final d'avoir le meilleur angle possible et le meilleur centrage possible au niveau des sangles. Donc, quand vous avez fini le serrage, normalement votre sangle pointe de pied doit être bien centrée et avoir le bon angle par rapport à la, forme euh, et à la taille de la boute. Pour régler le centrage des sangles, il y a deux petites vis en général, donc là c'est des réglages sans outils, sur la Burton aussi, il suffit de dévisser, on décale le strap et on change de trou pour avoir le, bon centrage une fois que la, sangle est verrouillée avec la boucle. Donc une fois que l'angle du strap est placé, que vous avez réglé le centrage, normalement si vous avez bien réglé l'arceau et la gaspédale, votre boot s'est totalement centré sur votre, sur votre euh, fixation. On vérifie que les deux straps soient bien euh, centrés aussi, bien positionnés. Il y a un petit dernier réglage qui peut être utile. C'est à l'arrière de votre spoiler, vous allez trouver un petit taquet qu'on peut, qu'on peut monter, descendre. Ça va donner de l'angle à votre spoiler. Euh, l'intérêt, en fait, c'est que sur certaines boots, vous allez trouver une tige plus ou moins avancé, plus ou moins incliné, euh, c'est de venir poser à fleur, comme là, le spoiler pour ne pas avoir de perte d'appui quand vous partez sur, votre, sur vos talons, en fait, tout simplement. D'avoir un, un, bloc le plus homogène possible. Voilà pour cette première étape pour ajuster votre fixation en fonction de votre boot. Ensuite, je vous invite à regarder euh, la deuxième vidéo si jamais vous avez besoin de précisions pour euh, monter et régler votre fixation sur votre planche. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.